Hello，大家好，今天要来回答大家金秀美小教室的 Part Two 喽。非常谢谢大家用一支手机哇，一二三四五六七八好多页的问题，表示大家都很认真的在做运动哦，非常好。所以请大家慢慢的、有耐心的跟我一起漂亮到八十岁。好，我们首先要来回答第一个最多同学问的问题呢。 他也买了这本《金瘦美》之后呢，每一天都很认真做运动。可是过了一段时间以后，发现身体没有抖得那么厉害了，那是不是没有效了呢？请同学注意，一。 对的运动呢，就会让你身体的肌肉开始渐渐的有力量。所以呢，一样的角度跟速度的时候，当它有力量承担的时候，你自然就不会觉得有抖得那么厉害的感觉。这个是表示你的线条开始慢慢成型喽，肌肉开始有了力量。然后很重要的一点是呢，请你千万不要急，因为这是最重要的关键时刻了。当你有力量了之后呢，你一定要再把你的速度再放慢一些，千万不可以急。 因为线条已经开始慢慢的成型了，所以呢，不会抖就表示你身体开始是有力量了，并不是说你的动作，呃，是不是没有效的，请不要担心哦。事实上，请你还是要每天持之以恒的练习，你就会发现，哎，不知不觉漂亮的线条就出来了。 呃，不管是男生女生呢，在这次有提了一个让我觉得非常重要的问题，请大家听好，就是呢，如果我不是大家所谓的一般正常、比较正常标准的体型，我是属于比较过重的身形的话，我做这本书会有效吗？嗯，第一件事情呢，当然我们。 一个健康安全的运动的考量的话，我会跟大家说的是，所以这就是为什么我要求大家每一天不可以超过十五到三十分钟的运动，因为在一个没有运动习惯的人来说，这是最安全的标准范围内，你可以负荷的运动程度，适量的运动会帮助到你的身体，过量的是呃运动反而是所谓的劳动，还是会有受伤的可能的，所以请同学不要贪心。那。 如果呢，你觉得你的体型是属于比较过重的同学，你当然要更小心我们的膝关节，还有我们身体的各部分肘关节，你要把你的速度再放更慢。所以这次的动作呢，请不要担心，因为呃 t i m m i 我都想到这些问题了。那唯一要请叮咛大家，就是不管你在哪里，不管是不是做金圣美的这本运动呢，我都会希望大家可以带上护膝。 因为做好防护工作再来运动，这才是最基本的一件事。然后重要的来喽，请你更要小心。当每一个书里面，当我说的章节一组呢，右边是十大十五次，左边是十五大十呃十大十五次这样子各一组，请你把它再减半。 然后，如果我是说从一数到八算一次，请你就一次呢，可能要从一数到十六，把你的速度放得更慢，对你的身体的压迫性就会更小。那燃脂舞也是可以跳的，但是记住，请大呼吸。 请穿着安全的运动鞋，帮忙你的身体有适当的病，呃，我们所谓的帮你的身体有所谓的弹跳的能力的话，你的脚我们才比较不容易有类似像足底筋膜炎的问题发生哦。所以记住了，适量的运动，安全的运动，你可以做任何你想做的运动，只是我们要把我们的频率拉长，速度减缓，然后呢，跟我一起。 很安全的，慢慢变漂亮。好，然后这个。 其呢，接下来第三个问题啊，不得不说，我有一点生气。为什么？因为呢，有超过十嗯数十来个女生还有男生问了一个让我非常非常非常觉得希望来提醒大家的一个很严重的问题，就是老师，我到底要多快才可以看到成效呢？是不是我每天三十分钟，半年内你就能保证我一定可以变得多漂亮？看我气到什么掉，气不？ 来，很重要的一件事情是，不要问我，不要给自己压力。我觉得漂亮是一辈子的事情，所以这也是我一直提醒大家的。嗯，你有多快变漂亮，那么你就有多快打回原形。所以我觉得这不是可以一蹴可及的一件事。所有的地方线条，它是需要一点一点的累积。 漂亮也是哦，所以请大家不要贪心，因为我真的没有办法给大家任何的保证，我只能保证你每一天不要贪心的十五分钟的运动，不需要多，但是你绝对可以看到你自己可以慢慢变漂亮的效果。但如果你给自己压力，就是我一定要在多短的时间内怎么样又怎么样的时候，其实我们对身体的健康。 或者是不管是心理、生理上，其实它都是一种压力，那样子对健康也是不好的。所以，请同学千万不要贪心，记住我说的，不要贪心，不要贪心，不要贪心。因为花一点点时间，真的每一天的十五分钟，我们就可以健康的、安全的、慢慢的。 但是永远的漂亮，我觉得这才是最重要的一件事情。所以很抱歉，再次跟大家说抱歉，我没有办法回答大家我要多久才有效，因为也许你做对了，你会比我给你保证的时间来的短的时间内你就变漂亮了。但是如果你没有每天持之以恒，一点点一点点的累积的时候，再多的人给你保证都是没有效果的。所以。 请大家就不要再问了，跟我一起，每一天十五分钟，然后我们开始，从现在开始，越来越漂亮。然后呢，想要当长腿漂亮腿线的同学们注意喽，这个动作我真的问的非常好，他说呢，在书里面的。 线的这个动作呢，我们的图片中是脚跟并拢的，但是呢，说明就有说双脚打开很好的，是你看得非常仔细。呃，请同学依你的身体考量，因为我们这个动作为什么会这样设计呢？因为有的同学如果柔软度没有那么好的同学的话，他可能没有办法做到双脚并拢，他可能就已经会压迫到他的膝盖了。 所以呢，如果你的柔软度不是太好的同学，我会建议你呢，双脚打开做。但是只要记住，你的脚趾头呢都要往外微微的撑到四十五度，这样子的角度它都是有效的。所以呢，不管你是关起双脚，或者是打开双脚，记住脚掌的位置，它是最重要的。然后呢，用下腹部还有臀部的力量，把你的腿线往上用力的夹起来。当你做这个动作的时候，感觉到臀部的内侧。 大腿的后缘到臀部的上缘，它整个往上，好像有人把你的臀部往上拉起来的感觉时候，它就是有效的。了。所以，当谢谢你提醒我这个问题。那请同学记得，哦，开脚或是关脚都是有效的。以你往前的时候呢，你不会觉得你的腰部会有太大的负担为基准。所以，如果你的腰部会痛的同学的话，请你就要注意你的两只脚之间的距离，你可以把它打开的大一点。 辛苦了，然后也可以轻轻松松的就夹出我们的梦幻腿线。好，然后呢，最后一个问题喽，也是我觉得很多同学他都会疑惑，就是。 其实这些书里面的动作呢，从 A 组到 E 组全部加起来，如果每一组都只做光是十到十五次一组的话，哎，好像就超过一个小时了。如果还要加人之舞，那不就是很长的时间吗？哎，所以没有认真在看这本书哦。我有跟大家说，请你不是每天从 A 到 E 囫囵吞枣的所有动作做一次，你的身体就会有感觉。错， 请你很认真的呢，选每一天呢，我只需要你燃脂舞，然后加上其中的可能 A one 加 B one 加 C one，或者是只有 E one，今天的状况比较不好啊，B one 加 D one 这样子就可以了。选你的身体需要的动作来做，因为我们身体啊，它是是会有连带性的帮忙你的身体实力的，所以呢，请你不用贪心，不用全部都做，因为那样的负荷太大了，所以。 你今天如果做了燃脂舞，你觉得很累了，你可以再加上一或两组的动作，这样子就够了。请你把今天所有理想动作的时间呢，呃，把它最最长不可以超过半个小时，最短呢也不可以低于十五分钟，就把它调整在这样的比例里面。那依你今天的身体状况来决定，你想要练的是腿部，隔天想要练的是肌肉。 因为记住线条，它也是会有惯性疲乏的。所以你当你每天忙起来，不断的只锻炼同样一个地方的时候，事实上它的线条并不会那么的修长跟漂亮。所以你可以选不一样的部位，每天来做不一样的搭配。请你千万还是那句老话，四个字，不要贪心。因为适当的练习，准确的雕塑到你想雕塑的部位，你。 还有可能把你的线条变长。